Сейчас мы бабахнем. Ух. Мы сейчас весь мир зам... Зарвем и Москву, и, и, и Кохму, и дом. <laughs> Алло? Милиция?